Baba Kunja Bihari. Gopi Jana Balabha Kirit Bharatari. Gopi Jana Balabha Giridharadhari Yashodanandana Braja Janaranjana यशोदनन्दना व्रजनरञ्जन्हा यामुनथेरावनचारी यामुनथेरावनचारी जय राध कुञ्जविहार हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे Nitai Gaur Haribo, Haribo, Haribo, Nitai Gaur Haribo. Jai Jai Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada Jai Srila Prabhupada. Gaur Premanande Haribo Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swamin Iti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine. Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desatane. Om Namo Bhagavate Vasudevaya ॐ नमो भगवते वसुदेवाय ॐ नमो भगवते वसुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यम् नरं चैव नरोत्तमम् Devim Sarasatim Vyasam Tato Jayamudirhayat Nasta Praeshu Vabhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtaki. So we're continuing Srimad Bhagavatam, 5th canto, chapter 15, text number 11 today. हम आज श्रीमद् भागवतम के स्कंद पाँच अध्याय पंद्रह और श्लोक क्रमांक ग्यारह से चर्चा कर रहे हैं चंदम श्या akamasya chayasya kaman duduhur aja ajarur ato balim nepa pratyanchita yudi dharmena vipra Yadashisham Shastam Amsam Paretya Chandamchya Akamashya Chayashya Kaman Duduhur Ajarur Atobalim nepa. pratyanchita yudhi dharmena vipra. Yadashisham shastam amsam paretya. akama shya chayasya kaman. Dudura jaru atobalim vinipa. Pratyanchita yudi dharmena vipra. Yadashisham shastam amsamparitya. Yadashisham shastam amsamparitya. Chandamshya akamasya chayasya kaman. Duduhur ajarur atobalim ripa. Pratyanchita yudhi dharmena vipra. यदा शिसं षष्ठं marriages Jandamsi, all the different parts of the Vedas, Akamashya, a one who has no desire for personal sense gratification. Cha, also, Yashya, whose, Kaman, all desirables, Duduhu, yielded, ajaru, offered, ato, thus, balim, presentation, Nirpa, all the kings, pradyanchita, being satisfied by his fighting in opposition. Yudi, in the war dharmena by religious principles vipra all the brahmanas yata when ashisham of blessings shastam amsam one sixth Paretya in the next life. Translation Although King Gaia had no personal desire for sense gratification, all his desires were fulfilled by virtue of his performance of Vedic rituals. All the kings with whom Maharaj Gaya had to fight were forced to fight on religious principles. They were very satisfied with his fighting, and they would present all kinds of gifts to him. Similarly, all the brahmanas in the kingdom, in his kingdom, were very satisfied with King Gaya's munificent charities Consequently, the brahmanas contributed a sixth of their pious activities for King Gaia's benefit in the next life. Hindi? यद्यपि महाराज गए में इंद्रिय तृप्ति के लिए किसी प्रकार की व्यक्तिगत इच्छा नहीं थी किंतु वैदिक अश- अनुष्ठानों को पूरा करने के कारण उनकी संपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति होती रहती थी जिन राजाओं से महाराज गए को युद्ध करना पड़ता वे धर्म युद्ध करने के लिए विवश हो जाते वे महाराज गए के युद्ध में अत्यंत संतुष्ट होकर उन्हें सभी प्रकार की भेंटें प्रदान करते थे इसी प्रकार से उनके राज्य के समस्त ब्राह्मण उनके मुक्त दान से अत्यंत संतुष्ट रहते थे फलस्वरूप ब्राह्मणों ने राजा गय को अगले जन्म में प्राप्त होने के लिए अपने पुण्य कर्मों का छठा अंश सहर्ष प्रदान किया था Purport by Srila Prabhupada. As a Kshatriya or emperor, Maharaj Gaya sometimes had to fight with subordinate kings to maintain his government. But the subordinate kings were not dissatisfied with him because they knew that he fought for religious principles. Consequently, they accepted their subordination and offered all kinds of gifts to him. Similarly, the Brahmanas who performed Vedic rituals were so satisfied with the king that they very readily agreed to part with one sixth of their pious activities for his benefit in the next life. Thus, the Brahmanas and Kshatriyas were all satisfied with Maharaj Gaya because of his proper administration. In other words, Maharaj Gaya satisfied the Kshatriya kings by his fighting and satisfied the Brahmanas by his charities. The Vaishyas were also encouraged by kind words and affectionate dealings. And due to Maharaj Gaya's constant, due to Maharaj Gaya's constant sacrifices, the Sudras were satisfied by sumptuous food and charity. In this way, Maharaj Gaya kept all the citizens very satisfied. When Brahmanas and saintly persons are honored. They part with, with their pious activities, giving them to those who honor them and render them service. Therefore, as stated in Bhagavad Gita 434, Tadvidi pranipatena pariprashnena sevaya. One should try to approach a spiritual master submissively and render service unto him. तात्पर्य क्षत्रिय होने के नाते महाराज गय को अपना शासन स्थिर रखने के लिए कभी कभी अधीनस्थ राजाओं से युद्ध करना पड़ता था किंतु अधीनस्थ राजा कभी भी उनसे अं-, असंतुष्ट नहीं हुए क्योंकि वे जानते थे कि महाराज गए धार्मिक नियमों के लिए लड़ते थे फलतः वे उनकी अधीनता स्वीकार करके उन्हें नाना प्रकार की भेंटें अर्पित करते रहते थे इसी प्रकार वैदिक अनुष्ठानों में रत ब्राह्मण जन भी राजा से अत्यंत संतुष्ट रहते थे यहाँ तक कि वे सहर्ष अपने पुण्य कर्मों का छठा अंश उनके अगले जन्म के लाभार्थ प्रदान करने के लिए राजी हो गए इस तरह ब्राह्मण तथा क्षत्रिय सभी महाराज गए से अत्यंत संतुष्ट थे दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि महाराज गए ने क्षत्रिय राजाओं को अपने युद्ध से तथा ब्राह्मणों को अपने दान से संतुष्ट कर रखा था वैश्य भी राजा के उदार वचनों तथा प्रेमपूर्ण व्यवहार से प्रसन्न रहते थे शूद्र उनके सतत यज्ञों से प्रचुर भोजन तथा दान प्राप्त करके संतुष्ट थे इस प्रकार महाराज गए अपनी समस्त प्रजा को अत्यधिक संतुष्ट रखते थे जब ब्राह्मणों एवं साधुओं का सम्मान किया जाता है तो वे सम्मान और सेवा करने वालों को अपने पुण्य कर्मों का एक अंश सहर्ष प्रदान कर देते हैं अतः जैसा कि भगवद्गीता चार चौंतीस में कहा गया है तद विधि प्रणिपातेन परिपृष्ठेन सेवया मनुष्य को चाहिए कि वह सदगुरु के शरणागत होकर दंडवत प्रणाम विनम्र जिज्ञासा और निष्कपट भाव से उसकी सेवा करे ओम ज्ञानतिमरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाखाया चक्षुरुन्मिलितन्येन तस्मै श्रीगुरवे नमः वञ्चकौपतरुभ्यश्च कृपसिन्धुभयेव च पतितनां पवानेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम So we're hearing about the glories of the descendants of Maharaj Priyavrata. And particularly today, on yesterday also, we were hearing about one of the descendants called Maharaj Gaya. तो हम श्रीमद् भागवत के इस अध्याय में प्रियव्रत महाराज के वंशावली का वर्णन कर रहे हैं और विशेष रूप से महाराज गए जो है उनकी महानता की चर्चा कल और आज हम कर रहे हैं So Maharaj Gaya was a Kshatriya and he was a great king, emperor, and he strictly followed all the Vedic principles. तो महाराज गए थे वो चक्रवर्ती सम्राट थे और वैदिक धर्मों का अतिशय अनुशासन पूर्वक पालन किया करते थे और धार्मिक जीवन जीते थे As the representative of God on the planet, he took care to satisfy everyone's needs. तो अपने राज्य में क्योंकि भगवान के प्रतिनिधि के रूप में वो राजा थे तो सारे प्रजा को और सारे समाज को प्रसन्न करने के लिए और उनको संतुष्ट करने के लिए प्रयास करते थे People often criticize the Vedic system of division of society into varna and ashrams. तो जो भौतिकवादी नास्तिक लोग होते हैं वो वैदिक समाज जो चार वर्ण के ऊपर आधारित है अलग-अलग वर्ण के अनुसार तो उसकी निंदा करते हैं We know that the Buddhist Buddhism became very prominent in India and they the Buddhism became prominent in India because of the degradation of the Varnashram system. तो हम देखते हैं कि भारत के इतिहास में जो बुद्धिज़्म था उसका बहुत प्रचार प्रसार हुआ पूरे भारत को बुद्धिज़्म ने जीत लिया और उसका एक प्रमुख कारण था कि जो वर्णाश्रम पद्धति है उसका अधपतन हो चुका था Actually, Varnashram system is the creation of Lord Krishna, as described in fourth chapter of Bhagavad Gita. Gita के चतुर्थ अध्याय में भगवान श्री कृष्ण खुद कहते हैं कि ये वर्ण और आश्रम जो है वो मेरे द्वारा निर्मित है चतुर्वर्णम गुण कर्म विभाग lord Krishna said I created this division of society and I created it according to guna and karma according to qualities and work Bhagavan Shri Krishna खुद ये डिक्लेयर करते हैं कि मैंने ये चतुर्वर्णाश्रम जो है उसको मैंने निर्माण किया है और ये जन्म के ऊपर आधार पर नहीं लेकिन गुण और कर्म के आधार पर इनका डिवीजन हुआ है there is no mention of janma It didn't say कर्म that one has to show the qualities and one has to work in a particular way. Then he qualifies in a particular varna and ashram. तो ये varna और ashram janma ke upar aadharit bilkul nahi hai लेकिन उसके गुण प्रदर्शित करना आवश्यक है और कर्म के अनुसार ही उसको कौन से आश्रम में या वर्ण में है ये बताया जा सकता है तो Maharaj Gaya he was a very great kshatriya and he strictly followed all the principles of which were necessary for the kshatriyas तो महाराज गाय एक महान क्षत्रिय थे और उसके अनुसार जो भी क्षत्रिय के कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं और वैदिक धर्म होता है उसका उन्होंने कठोरता से पालन किया जस्ट एज अ ब्राह्मणा has to have nine qualities. The Kshatriya also is expected to be qualified. And there are seven qualities for the Kshatriya. जैसे ब्राह्मण के गुण पहचानने के लिए गीता में नौ गुणों का वर्णन किया गया है भगवान कृष्ण के द्वारा उसी प्रकार से क्षत्रिय को होने वास्तविक वो पहचानने के लिए सात गुणों का वर्णन गीता करती है kshatriya has to be hero he has to be brave he has to go into battle without fear तो क्षत्रिय जो होता है वो निर्भय होता है वीर होता है और महान योद्धा होता है कभी भागता ना युद्ध से क्षत्रिय वो die on the battlefield and that's a glorious death for a kshatriya kshatriya जो है वो युद्ध भूमि पे देह त्याग करता है और उसके लिए एक महान वो संपत्ति मानी जाती है Srila Prabhupada writes in one purport he said there are two glorious deaths He said, one is to die on the battlefield and the other is to die fixed in samadhi. तो श्रील प्रभुपा जी कहते हैं कि इस इस जगत में दो प्रकार की मृत्यु बहुत सराहनीय है एक तो युद्ध भूमि पे धर्म युद्ध के लिए कोई अपना शरीर त्याग दे और दूसरा कोई समाधि में अपना शरीर त्याग दे in 1977 we saw Srila Prabhupada health failing and he was thinking to just go to Vrindavan but Prabhupada, it would be nice if you can die on the battlefield preaching Krishna consciousness. 1977 में हम देखते हैं श्री प्रभुपाद जी की तबीयत बहुत बिगड़ गई थी और प्रभुपाद की इच्छा थी कि वृंदावन में जाके शरीर त्याग करें लेकिन तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जो थे वो प्रभुपाद को इनकरेज कर रहे थे कन्विंस कर रहे थे कि आप एक योद्धा है और कृष्ण भावना के प्रचार के लिए ही आपका जीवन है तो आप प्रचार करते हुए इस युद्ध भूमि में अपना देह त्याग कर सकते हैं and Srila Prabhupada said to him he said yes I want that benediction और श्री प्रभुपाद जी कहे कि यस मुझे वो वरदान चाहिए कि मैं प्रचार करते हुए युद्ध भूमि पे देह त्याग करूं and Srila Prabhupada wanted to just keep preaching and he preached to the very last breath Srila Prabhupada ji प्रचार करते गए करते गए अपने जीवन के अंतिम सांस तक प्रभुपाद पिचिंग करते रहे so this, this a, it was a glorious departure. और ये बहुत महान देहत्याग माना जाता है hmm. As we say, for the, the, the Vaishnava dies to live and in living tries to spread the holy name around. भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं कि वैष्णव जीता मरने के बाद भी जीता है और जीता है क्योंकि उसको हरिनाम का प्रचार करना होता है So Maharaj Gaya was a great Kshatriya and he would, he would satisfy other Kshatriyas because as a king, he often had to fight against other kings. They, sometimes kings want to expand their empire and you're required to fight with them. तो क्योंकि गया महाराज बहुत बड़े क्षत्रिय थे तो कई सारे अन्य क्षत्रिय राजा जो थे सबकी इच्छा होती कि मेरा राज्य और बढ़े और फिर इसमें युद्ध होते थे उनके बीच में You, we know there's always border disputes between one country and another. हम देखते हैं इस जगत में भी एक देश का दूसरे देश के साथ जो सीमा रेखा पे ऊपर विवाद होता है One country is saying, This mountain belongs to us. And the other country said, No, this is our mountain. तो हम देखते हैं कि एक देश ये घोषणा करता है कि ये जो पर्वत रेंज है वो हमारी है और दूसरा देश कहता है कि वो आपकी नहीं ये जो पर्वत है वो हमारे है Useless pieces of land, and the countries will fight over them, and people will die, give their lives. तो वो पर्वत ऐसे होते हैं बंजर पर्वत होते हैं जो जीवन जीने के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन फिर भी उसके ऊपर युद्ध होते हैं और कई सारी जाने जाती है Many years ago, it must have been about maybe about uh, about 40 years ago now, there was a war between England and Argentine. तो 40 साल पहले एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ था आ, ब्रिटिश इंग्लैंड और अर्जेंटीना इनमें The British were claiming some islands which were off the coast of Argentina. They're called the Falkland Islands. So the British were claiming that this is our territory. तो अर्जेंटीना के बाजू में कुछ द्वीप थे जिनको फल्कन आइलैंड्स uh, कहते हैं और ब्रिटिश जो थे वो क्लेम कर रहे थे कि वो एक्चुअली हमारी प्रॉपर्टी हमें चाहिए वो and Argentine were saying no look it's just near to us it's actually our property you know our land और अर्जेंटीना बोले कि अरे ये देश से हमारे सबसे नजदीक है ये हमारी संपत्ति है आप कैसे उसको क्लेम कर सकते हैं so they went to war और फिर युद्ध छिड़ गया एंड मेनी पीपल डाइड और बहुत सारे जवानों शहीद हो गए cost a lot of money. Many, many different airplanes and bombs and things were used. तो कई सारा वॉर मटेरियल यूज हुआ उसमें जैसे प्लेन्स यूज हुए बॉम्ब्स यूज हुए और बहुत सारा पैसा खर्चा हुआ and it so senseless because those islands which they were claiming were theirs were useless islands there was nothing on the island तो वो जो आइलैंड्स थे द्वीप थे उसमें कुछ उगता नहीं था उसमें कुछ ऐसा महत्वपूर्ण नहीं था कि जिसके लिए उसके लिए युद्ध किया जाए लेकिन फिर भी इसके लिए कई सारे जाने और संपत्ति बर्बाद हो गई so that it's very typical of the Kali yuga how people quarrel and fight over nothing तो ये कलयुग का लक्षण है कि बहुत ही तुच्छ विषय के ऊपर बड़े बड़े युद्ध और झगड़े हो जाते हैं कलयुग में and they don't fight according to religious principle और वो धार्मिक युद्ध नहीं होता है anyway Maharaj Gaya was not that kind of king when he was challenged he, and by other kings, they did, they did not accept his to, to be subordinate to him, then there would be a battle and he would fight them. तो महाराज गया जब राज्य कर रहे थे चक्रवर्ती के रूप में तो कुछ कुछ राज्य होते थे जो उनके सत्ता को शासन को मानने के लिए तैयार नहीं होते थे उस समय महाराज गए को उनके साथ युद्ध करना पड़ता था उनको सब्ड्यू करने के लिए We read about this in Srimad Bhagavatam, Mahabharata also. We read about Maharaj Yudhisthira performing Rajasuya sacrifice. हम महाभारत में भी ये देखते हैं युधिष्ठिर महाराज जो थे उन्होंने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया When Maharaj Yudhisthira wanted to perform the sacrifice, uh, he requested Lord Krishna to come, but Lord Krishna was considering the situation that you cannot do the sacrifice yet because not all kings have accepted subordination to you. तो महाराज दृष्टि ने जब भगवान श्री कृष्ण को न्योता भेजा कि मैं ये राजसूय यज्ञ कर रहा हूँ तो आप कृपया आइए तो भगवान श्री कृष्ण ने परिस्थिति को देखते हुए युधिष्ठिर महाराज को कहा कि अभी तक आप तैयार नहीं हुए इस राजसूय यज्ञ के लिए क्योंकि सारे जो राजा है सभी आपको समर्पित नहीं है in order to perform the Rajasuya yajna all the kings in all directions, they all have to admit subordination to the king who is performing the sacrifice. तो राजस्व यज्ञ का नियम होता है कि जो भी राजा को राजस्व यज्ञ करना होता है चारों दिशाओं में जितने भी राजा होते हैं उन सब ने उसका महत्व और अधिकार मानना चाहिए तभी वो पात्र होता है राजस्व यज्ञ करने के लिए but there was Jarasandha and Jarasandha was not going to admit subordination लेकिन मगध में जरासंध था जो बिल्कुल किसी के प्रति शरणागत होने वाला नहीं था वो खुद को स्वतंत्र मानता था and Jarasandha was very powerful he had the strength of 10000 elephants तो जरासंध बहुत शक्तिशाली था उसके भुजाओं में दस हजार हाथियों का बल था so lord Krishna was being asked by Maharaj Yudhisthira to come to Hastinapur to take part in Rajasuya Yagna. But Ma Lord Krishna considered, well, before you can do the Rajasuya Yagna, you first have to kill Jarasandha. तो जब युधिष्ठिर महाराज ने हस्तिनापुर में श्री कृष्ण को न्योता दिया राजसूय यज्ञ के लिए तो श्री कृष्ण ने कहा कि देखो युधिष्ठिर सबसे पहले आपको जरासन को मारना होगा तब जाके ये यज्ञ पूरा होगा but who is going to kill Jarasandha that's that's a difficult thing he is very powerful लेकिन जरासन को कौन मार सकेगा बहुत शक्तिशाली है बहुत मुश्किल है ये but Uddhava suggested actually Bhima would be a good person because Bhima also has the strength of 10,000 elephants. लेकिन उद्धव जी ने ये मंत्रणा दी कृष्ण को कि केवल भीमसेन जो है उनमें भी दस हजार हाथियों का बल है वही भीड़ सकते हैं जरासन से And so they knew Jarasandha's a Kshatriya and he follows Vedic principles, although he doesn't accept Lord Krishna and he doesn't accept the Pandavas, but still he does follow Vedic culture. लेकिन क्योंकि जरासन क्षत्रिय राजा थे और वो वैदिक धर्म का पालन करते थे भले ही वो श्री कृष्ण को नहीं मानते थे पांडवों को नहीं मानते थे लेकिन वैदिक धर्म को और उसके तत्व को मानते थे तो उसको पता था कि ब्राह्मणों को दान देना ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है इसके लिए वो सारे ब्राह्मणों को जो भी चाहिए वो दान देता था so lord krishna along with arjuna and they went to jarasandha dressed as brahmanas तो उस समय भगवान श्री कृष्ण अर्जुन और भीम ये अपने आप को ब्राह्मण दिखाते हुए जरासन को मिलने के लिए गए Now the brahmanas have the right to go just about anywhere. The, you know, people see the brahmana and they open the doors. The, the pious, brahm, saintly person, they will give some respect. तो ब्राह्मणों को कहीं भी जाने का अधिकार हुआ करता था तो जब भी कोई किसी के घर में ब्राह्मण जाते थे लोग उनका सम्मान करते थे क्योंकि वो पुण्यवान होते थे और उनको आदर सत्कार करते थे so in this way lord Krishna along with Arjuna and Bhima they went to see Jarasandha and they got to meet him but Jarasandha was puzzled he thought these are unusual brahmanas <laughs> तो जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन और भीमसेन गए जरासन के राजधानी में उसको मिलने के लिए एज अ ब्राह्मण तो जब उनको पेश किया गया ब्राह्मणों के रूप में तो जब जरासन ने देखा तो बहुत आश्चर्यचकित हो गया कि ये कौन से क्वालिटी के ब्राह्मण है ये I was thinking that you know usually brahmanas are a bit like Sudama you know they're they're skinny and weak you know तो जरासन ने सोचा कि ब्राह्मण तो दुबले पतले होते लेकिन ये तो बहुत ही हट्टे कट्टे मोटे ब्राह्मण लग रहे हैं and during the time of Bhakti Siddhanta Saraswati Subhash Chandra Bose was forming his Indian army And he asked Bhaktisiddhanta Saraswati, give some of your men for the Indian army. But Bhaktisiddhanta Saraswati said, no, no, look, our men are too skinny and weak. They won't be good soldiers for you. तो जब भक्ति सिद्धांत महाराज जीवित थे और अपना प्रचार कार्य कर रहे थे उसी समय सुभाष चंद्र बोस अपनी आज़ाद हिंद फौज की रचना कर रहे थे तो उन्होंने भक्ति सिद्धांत महाराज को कहा कि इतने सारे युवाओं को आपने भर्ती बना के रखा है भगवा कपड़ा डाल के तो उनको फौज में भेजो तो भक्तिदान महाराज बोले कि आप देखो इनको देख सकते हैं बेचारे बहुत दुबले पतले ही है ज़्यादा काम के नहीं आएंगे आपको So similarly Jarasandha was looking at Bhima and Arjuna and Krishna and he saw, you know, they're very powerfully built. They look really strong. They don't look like brahmanas. And their voices are like thunder. तो जब जरासन ने देखा ये तीन तथाकथित ब्राह्मणों को तो उनका बॉडी बिल्डिंग देख के और सब देखते हुए और इतना वो बोला कि ऐसे कैसे ब्राह्मण होते ब्राह्मण दुबले पतले होते हैं और जब ये तीनों बात कर रहे थे तो ऐसे बात कर रहे जैसे कि बिजली चमक कड़क रही है आसमान के बादल की आवाज हो रही है One of the qualities of the Brahma, Brahmana is that they have this Ishwara bhav. They have that power to lead and to get people to do things. तो Kshatriya ka ek स्वभाव hota hai कि उनमें ईश्वर भाव होता है तो वो लोगों से काम करवाना जानते हैं और वो अथॉरिटी अधिकार शक्ति उनके पास होती है you can see in Srila Prabhupada time when Srila Prabhupada was on the planet most of the leaders were all big powerful guy big man तो हम देखते जब शिल प्रभुपाद जी थे और प्रचार कर रहे थे तो जो भी प्रभुपाद जी के शिष्य थे बड़े बड़े सन्यासी थे वो सब हट्टे कट्टे मोटे पहलवान थे उनके आजू बाजू में पीपल लाइक चैंपियन रेसलर तो देखेंगे आप ब्रह्मानंद प्रभु जो थे वो बहुत बड़े पहलवान थे और वो हमेशा प्रभुपाद के बाजू में खड़ा रहा करते थे Krishna Maharaj was not very very but he was very powerful in speaking तो तमाल कृष्णा महाराज बहुत हट्टे कट्टे नहीं थे चौड़े नहीं थे लेकिन बात करने में बहुत वो कठोर थे और बहुत उनका आवाज में दम था So Jarasandha could understand these these people are not really brahmanas. तो जरासन समझ गए कि भाई ये तीन लोग जो है कोई ब्राह्मण बिम्मन तो बिल्कुल नहीं है But still they're coming as brahmanas and they're asking charity so he agreed to give them charity. तो उसने सोचा कि ठीक है ब्राह्मण तो लेकिन एक दान मांगने के लिए आए तो मुझे दान देना चाहिए उनको But when they said we want a fight he said, Well, okay. He said, Look, he said, This one, Krishna, <laughs> I fought him before. He ran away from me. तो जब उनसे भिक्षा मांगी गई द्वंद्व युद्ध की तो जरासन हंस के बोला कि ये कृष्ण जो है पहले ही मेरे से भाग गया युद्ध में तो उसके साथ मैं युद्ध नहीं करूंगा Of course, Krishna had fought him 17 times and defeated him, but the 18th time, Kalayavana came along with Jarasandha, and Krishna didn't want to see so many people die, and So Krishna performed his ranchor pastime. तो जब सत्रहवीं सत्रह बार जब जरासन ने आक्रमण किया था मथुरा के ऊपर तो श्री कृष्ण ने सत्रह बार उनको परास्त किया अठारहवें बार लेकिन जब काल यवन भी आ गया तो बहुत बड़ी सेना आ गई तो श्री कृष्ण की इच्छा थी कि ज़्यादा यहाँ पे हिंसा न हो इसके लिए उन्होंने रणछोड़ का लीला की And was thinking, I've beaten him this time. This, I'm the winner this time. जरासन के मन में ये भ्रम हो गया कि इस बार मैंने श्री कृष्ण को परास्त कर दिया है भाग खड़े हो गए 17 times Krishna had defeated him and killed all of his soldiers and left him alone Jarasandha was humiliated 17 times, but this, the 18th time, he, he thought, he was convinced, he thought, I won this time. तो 17 बार श्री कृष्ण ने उनके सारे सैनिकों का वध करके केवल जरासन को जिंदा छोड़ते थे इतना अपमानित किया करते थे लेकिन 18वीं बार जब श्री कृष्ण रण छोड़ के भागे तो जरासन सोच लगा कि मैंने अभी परास्त किया है मैंने मेरा बदला ले लिया है सो जरासन से I am not going to fight Krishna no he ran away from me I am not going to fight him now and Arjun he is too weak he is not strong enough he won't be a good fight a good battle for me तो कृष्ण ऑलरेडी भाग के मेरे सामने भाग के पीठ दिखा के भाग चुके हैं तो उनके साथ युद्ध करने में कोई मतलब नहीं और अर्जुन तो बहुत बच्चा है बहुत छोटा है उसमें इतनी शक्ति भी नहीं है तो उसके साथ भी युद्ध नहीं करूंगा but this one Bhim, meaning Bhim, this one, he looks like he could give me a good fight. लेकिन भीम जो है वो दिखने में काफी मेरे जैसे लगते हैं हट्टे कट्टे चौड़े वो मेरे साथ युद्ध कर सकते हैं So Jarasandha shows the Kshatriya mood that he's looking for a good fight. He doesn't want to fight someone who's easy for him to defeat. He wants to fight someone who'll give him a good fight. तो जरासन जो थे वो क्षत्रिय थे वास्तविक वो कोई इजी फाइट नहीं चाहते थे कोई बच्चे के साथ युद्ध करना नहीं चाहते थे वो चाहते थे टफ फाइट ताकि उनके साथ युद्ध करने में उनको आनंद आए hmm, kshatriya wanting a good battle he enjoys the battle with It's the nature of the Kshatriya that they take pleasure in having a good battle. तो क्षत्रिय जो होते हैं उनको एक अच्छा युद्ध बहुत पसंद होता है उनमें उनको बहुत आनंद आता है hmm. So the, the Kshatriya mood they have to go forward they cannot retreat तो क्षत्रिय जो होते हैं उनका कोड होता है कि वो हमेशा आगे बढ़े युद्ध में कभी पीछे नहीं हटे they have to have that courage in battle that even if it's going against them and they are thinking it's too much they don't retreat they will go forward उनमें ये विशेष साहस होता है कि कितना भी युद्ध उनके विपरीत क्यों न हो जाए भले उनके जान माल को खतरा हो जाए फिर भी पीछे नहीं हटते वो हमेशा युद्ध के लिए आगे बढ़ते रहते हैं We had this one devotee in London. He used to be a boxer, you know, <laughs> he used to fight in the ring. And he told me, he said, sometimes, you know, if you fight somebody who's really good, they really, you know, they punch you, you re- they really hurt you, it's better to just fall quickly, you know, don't let them hit you too much. <laughs> तो महाराज जी कह रहे कि लंदन में एक भक्त थे जो पहले अपने जीवन में बॉक्सर थे तो रिंग में फाइट किया करते थे और जब उनको वो महाराज जी को बता रहे थे कि जब मुझे कभी कभी ऐसा लगता था कि सामने वाला बहुत मुक्केबाज जोर से मुक्का मारता है और मैं हारने वाला हूँ तो पहले गिर जाते थे ताकि मार कम पड़े But Kshatriyas are not like that, you know. <laughs> They want to go forward. लेकिन क्षत्रिय उस समान नहीं होते वो हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं युद्ध के लिए Prabhupada tells a story about one Kshatriya king. He went to battle with his army and he came back alone. तो शिल प्रभुपाद जी एक राजा की एक क्षत्रिय की बात किया करते थे कि वो युद्ध के लिए गए अपने सेना के साथ इतना भयानक युद्ध हुआ कि केवल अकेले ही वो वापस आए So the king came back to his palace, but the doors were all closed. And he shouted to the queen that I'm your husband, I've come back, I've been defeated in battle. Open the door, let me in. तो वो जब राजा हार के जब वापस आए पूरी सेना परास्त होने के बाद वो जब आए तो उनके लिए सारे राज द्वार के दरवाजे बंद हो गए थे तो उन्होंने अंदर से रानियों को आवाज दिया कि आपका पति मैं राजा आया हूँ मेरे लिए दरवाजा खोलो आप लोग but the queen said my husband will either die on the battlefield और he will win the battle he will not come home defeated लेकिन उनकी जो रानी थी उन्होंने अंदर से आवाज दिया कि मेरा पति है एक तो युद्ध जीत के आएगा नहीं तो युद्ध पे प्राण छोड़ के आएगा हार के कभी आएगा नहीं वापस you must be an imposter go away I am not opening the door तो आप मेरे पति नहीं है आप कपटी है आप मैं दरवाजा खोलूंगी नहीं आप चले जाओ <laughs> So there's a, there's also a nice painting in the palace of the king of Jaipur, and the painting shows a couple of kshatriyas fighting each other. तो जयपुर के राजमहल में एक बहुत अच्छा पेंटिंग है और उस पेंटिंग में दो क्षत्रिय जो है वो एक साथ युद्ध करते हुए दिखाई दिए so one kshatriya is putting his sword into the stomach into the chest of one the other kshatriya तो एक क्षत्रिय जो है वो सामने वाले प्रतिद्वंदी के पेट में तलवार घुसा रहा है but that kshatriya the sword is in him he is trying to pull go nearer to hit the other man तो वो जब तलवार उसके शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है आर पार हो रही है तो वो सामने वाला जो उसको तलवार से मार रहा है उसका गला पकड़े खींच रहा है ताकि वो भी उसके सर पे कुछ मारे क्षत्रिय मोड प्रभुपात कहते हैं इसको क्षत्रिय कहते हैं क्षत्रिय कभी पीठ पे वार नहीं लेता है क्योंकि जब पीठ पे वार लेता है तो वो उसको मरने से भी बड़ी सजा होती है and we read in the six canto Srimad Bhagavatam about Vritrasura how he was fighting the demigods How- and how they were having also similar different uh, challenges. तो षष्टम स्कंद में हम वृत्रासुर की कथा सुनते हैं वृत्रासुर सारे देवताओं के साथ युद्ध कर रहे थे और इसी स्पीड में इसी स्पिरिट में इसी भाव में उनका युद्ध चल रहा था Vitrasura had such a horrible, huge body. When the demigods went to battle and they saw him, they just turned and ran. तो वृत्रासुर का शरीर इतना भव्य था दिव्य था इतना सक्षम था कि जब वो युद्ध भूमि पे आए तो सारे देवता उनके शरीर को देख के भाग खड़े हो गए And then when the demigods became powerful and the demigods were defeating the demons, then the demons were running from the battle. और जब देवता शक्तिशाली हो गए और सारे असुरों का वध करने लगे तो सारे असुर डर के मारे भाग चले गए but Vritasura was not running. He लेकिन वृत्रासुर जो थे वो बिल्कुल भाग नहीं रहे थे वो सबको चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि भाग क्यों रहे हो आप हम क्षत्रिय हमें युद्ध करना है रणभूमि को कभी छोड़ना नहीं चाहिए हमें so Maharaj Gaya he fought all the kings according to vedic culture according to religious principle तो महाराज गाया जो थे बहुत धार्मिक थे जो भी युद्ध किया उन्होंने वो धर्म के अनुसार वेदों के तत्व ज्ञान के अनुसार युद्ध किया the battle of Kurukshetra began by following Vedic, by following religious principle kurukshetra ka jo mahabharat yuddh hua uski shuruaat bhi vedic siddhanton ke anusar hui thi But at a certain point, when they killed Abhimanyu, that was when they deviated from the, the religious principle. लेकिन जब अभिमन्यु का अधर्म से वध कर दिया गया तब जाके उस युद्ध ने गलत दिशा ले ली अलग दिशा ले ली Mm, Because Abhimanyu was one man and he was fighting seven, eight Maharathis, they were all around him. तो अभिमन्यु एक बालक था लेकिन फिर भी वो छः छः सात सात महारथियों के साथ एक साथ युद्ध कर रहा था So that is not religious principles. तो वो कोई धार्मिक तरीके का युद्ध नहीं है. It, it should be equally matched to fight each other. तो युद्ध में समानता होनी चाहिए. And so therefore, when Karna's chariot got stuck in the mud, and Arjuna's coming to kill him, Karna's appealing, look, you know, it's not fair. तो जब कर्ण और अर्जुन का युद्ध चल रहा था और कर्ण के रथ का चक्का जब धस गया जमीन में और वो निकालने के लिए नीचे उतरा तो जब भगवान के आदेश के अनुसार अर्जुन ने प्रहार करना शुरू किया तो कर्ण कहा कि मेरा पहिया फंसा हुआ है मेरे पास शस्त्र अस्त्र नहीं है ये धर्म नहीं है तुम क्यों प्रहार कर रहे हो मेरे ऊपर बट लॉर्ड कृष्ण से अर्जुन there was no mercy to Abhimanyu. There should be no mercy now. <laughs> Go and kill him. तो श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन को कि अर्जुन जब अभिमन्यु के साथ अधर्म किया गया था उनके साथ अत्याचार किया गया था तो इस समय आप कर्ण के ऊपर भी उसी प्रकार से अत्याचार अधर्म करके उनका वध कर सकते हैं so लेकिन शुरुआत तो की थी धर्म युद्ध से लेकिन बाद में सारे सिद्धांतों को तोड़ना शुरू हो गया but Maharaj Gaya he would fight his enemies And they would be satisfied. They would feel very good after fighting him. तो महाराज गए जो थे वो धार्मिक युद्ध का पालन करते थे तो उनकी इस युद्ध नीति से और प्रहार से भी बाकी के क्षत्रियों को संतुष्टि मिलती थी They felt happy to be defeated and to be subordinate to such a great powerful Kshatriya king. और वे बाकी के राजा लोगों को खुशी होती थी कि ऐसे महान राजा से हमें पराभव प्राप्त हुआ है और वो तैयार हो जाते थे उनके दास के रूप में उनके अंडर काम करने सो by fighting Maharaj Gaya satisfied the kshatriyas and by giving charity to the brahmanas he satisfied them तो युद्ध का दान देने से सारे क्षत्रियों को संतुष्ट किया महाराज गया ने और सारे ब्राह्मणों के आशीर्वाद लिए दान धर्म करके उनको the brahmanas were happy to see Maharaj Gaya perform the religious principles and they were happy to receive charity from him. So Maharaj Gaya ka dharmik jivan dekhte हुए unka unki unki shranagati dekhte हुए aur dan dharma dekhte हुए sare brahman unko ashirwad deke santushto hote the. That's another qualification of a kshatriya that they should be charitable. So kshatriya ka ye dusra mahatvapurna gun hai ki wo danshil hone chahiye. The wonderful example is there of Maharaj Sibi. महाराज शिबी का बहुत अच्छा उदाहरण आता है That it happened, a little sparrow came to Maharaj Sibi pleading, I'm being chased by a big eagle, he wants to eat me, he wants to devour me. तो एक समय महाराज शिबी जब बैठे थे तो एक चिड़िया आई रोते रोते और कही महाराज शिबी को कि बहुत बड़ा चील मेरे पीछे लगा है जो मुझे खाना चाहता है मेरी रक्षा कीजिए But Maharaj Sibi said to the sparrows that anyone who comes and takes shelter of me, I will give them protection. तो महाराज शिवे ने उस चिड़िया को कहा कि जो भी मेरा आश्रय लेता है मैं उन सब की रक्षा करता हूँ आपने मेरी आश्रय लिया है मैं आपकी भी रक्षा so then the eagle came and said where's that sparrow that's my food तो चील जब आया वहां पे और कहा कि मेरा जो अन्न है वो चिड़िया है कहा पे मुझे दे दो तुरंत वो and Maharaj And Maharaj Sibi said, "No, I'm protecting that is taken shelter of me I am giving protection तो महाराज शिबी कहे कि नहीं मैं उस चिड़िया को नहीं दे सकता क्योंकि उसने मेरा आश्रय लिया है तो उसको आप भूल जाओ So then the ego protested that you're depriving me of my food. That was to be my food. तो चील ने कहा कि आप मुझे भूखा मार रहे हो क्योंकि चिड़िया को खाना ये मेरा अन्न है चिड़िया तो आप मेरा खाना छीन नहीं सकते सो शिवी महाराज कहे कि जितना भी उस चिड़िया का वजन है उतना मांस मैं मेरे शरीर का निकाल के दूंगा so they got scales on one scale they had the the, the, the sparrow and the other skill Marasib is cutting flesh from his body. तो तुरंत राज दरबार में एक वजन काटा लेके आया गया और एक एक एक तराजू में एक पल्ले में उस चिड़िया को रखा गया और दूसरे पलदे में खुद छिबि महाराज अपना मांस काट काट के रखने लगे लेकिन वो छोटी सी चिड़िया इतनी हेवी थी इतना वजनदार थी कि कितना भी मांस डाला जाए दूसरे पलदे में वो ऊपर ही रहता था so Maharaj Shibi was ready to cut off his own head in order to satisfy that तो उस उस पक्षी के संतुष्टि के लिए महाराज शिबी अपना सर काट के रखने के लिए भी तैयार थे so that was the glory of Maharaj Sibi there we so charitable he is giving his own life to save another तो शिवी महाराज की महानता थी केवल एक पक्षी के जान की रक्षा के लिए वो अपना जीवन भी देने के लिए तैयार थे And we know about Ranti Dev, how people came begging food for Maharaj Ranti Dev. His Ranti Dev and his family had all been fasting for many days, and different people came to get food. तो रंती देव महाराज की कथा में हम देखते हैं कि रंती देव महाराज प्रजा के कल्याण के लिए कई दिन तक उपवास रखा और जब उनको पारणा करना था उनके परिवार के साथ उपवास किया था तो कई बार अलग अलग लोग मांगने के लिए आए उनका खाना और वो देते चले गए They were just about to break their fast. Ranti Dev and his family were going to break their fast. A big meal had been prepared. Then a brahmana came and he said, "I'm very hungry." तो जब रांतिदेव अपने परिवार के साथ जब पारणा करने वाले थे उसी समय ब्राह्मण आ गया और वो कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है मुझे खाना चाहिए so Maharaj Ranti gave, gave him half the food that was ready. तो जो भी अन्न बना हुआ था प्रसाद तैयार था उसमें से आधा उन्होंने उस ब्राह्मण को दे दिया but after the brahmin left then a shudra came with some with some other dogs जब ब्राह्मण चला गया उसके बाद एक शूद्र आया कई सारे कुत्तों को लेके and they were also asking food और वो भी बोल रहे थे कि हम भूखे हमें अन्न चाहिए and in this way they took all the rest of the food तो इस प्रकार से बाकी का बचा हुआ अन्न भी उनको दिया गया And there was only one glass of water left. तो केवल कुछ पानी बचा था But then somebody else came. They wanted to take that glass of water. तो और एक कोई आया पैसा हुआ बोला कि मुझे पानी पीना है And Maharaj Ranti Dev would just say, all I want to do is satisfy people and give them, fulfill the desires of others. I have no desire for anything myself. तो રાнтиદેવ મહારાજને વો જલ ભી પ્રદાન કર દિયા ઓર યે પ્રાર્થના કી ભગવાન સે કી મેરે જીવન મે કેવલ એકી કાર્ય હૈ એકી ઈચ્છા હૈ કે મે પ્રજા કો સંતુષ્ટ કરતા રહું સેવા કરતા રહું ઓર મેરે કોઈ ભી સ્વાર્થ કી ઈચ્છા નહીં હૈ સદસ સે charitable nature of kshatriyas real kshatriyas તો જો સચ્ચા ક્ષત્રિય હોતા હૈ ઉસકા ય દાન સ્વભાવ હોતા હૈ so the Maharaj Gaya he would give to these brahmins so much just like Janak Maharaj Janak Maharaj would give so much charity that even the, uh, the, everyone would be satisfied. He wouldn't just give to brahmanas, he'd give to everyone. तो जिस प्रकार से महाराज गए दान धर्म करते थे वैसे ही जनक महाराज इतना दान धर्म करते थे केवल ब्राह्मणों को नहीं लेकिन सारे प्रजा को वो दान दिया करते थे और सबको संतुष्ट किया करते थे And he'd give in abundance. He wouldn't give small, he would give really big. तो वो कोई छोटा दान धर्म नहीं करते थे वो सब कुछ लुटा देते थे दान धर्म में सारी शक्ति लगा देते थे And in this way, all the Brahmanas were happy. तो इस प्रकार से सारे ब्राह्मण संतुष्ट हो जाते थे तो शुद्ध केवल ब्राह्मण ने लेकिन शुद्रों को भी दान धर्म किया जाता था And so Maharaj Gaya satisfied the Brahmins, the Kshatriyas, the Vaishyas and the Sudras. So Maharaj Gaya जो थे वो सब वर्णों को संतुष्ट कर देते ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो वैश्य हो या शूद्र The Sudras need food. They want good food. If give them nice food, they'll never leave. तो शूद्र जो होते हैं उनको अच्छा अन्न बहुत पसंद होता है इसीलिए महाराज गए जो थे वो बहुत अन्नदान करते थे अच्छा अच्छे व्यंजन परोसते थे वो जब खाते थे फिर वो कभी छोड़ के जाते नहीं थे hmm. There's a story about the one man, he had great difficulty to get servants to stay in his house to do seva. तो एक बहुत बड़ा सेठ था उसको कोई अच्छा सेवक नहीं मिलता था कि हर एक कोई छोड़ के जाता था तो वो ऐसा टिका टिकने वाला कोई सेवक उसको मिलता नहीं था There was so much work to be done, people didn't like all the hard work, they would go away. और वो इतना सारा काम उसे घर में हुआ करता था कि लोगों को इतनी मेहनत करना अच्छा नहीं लगता था वो छोड़ के चले जाते थे so he, he friend, to तो उसने अपने दोस्त को पूछा कि ऐसा कुछ उपाय बताओ कि मैं सेवक को यहाँ पे टिका के रखूं He तो वो जो वो जो दोस्त था उसने कहा कि तुम्हें बालम राइस बासमती राइस और घी देना चाहिए तुम्हें mm-hmm. उनको so every day would cook basmati rice and ghee and this way the servants would eat the rice, they'd be so happy. और फिर वो जो मालिक था वो रोज अपने घर में बासमती चावल घी में पकाता था और अपने सेवक को देता था जो सेवक खाता था तो बहुत खुश रहता था वो At the same time, they had to work like any work, really hard work. It was really horrible work. They wanted to leave, but they couldn't forget the taste of the rice and ghee. लेकिन वो खाना तो खाते थे टेस्टी बासमती चावल के साथ लेकिन इतना काम होता था इतना काम होता था कि वो थक जाते थे लेकिन उनको याद आता था कि कल भी अपने को चावल खाने बासमती तो फिर वो रुक जाते थे uh, तो वो जब भी सोचते कि अभी काम छोड़ दूँ बहुत हो गया बहुत हो गया लेकिन फिर वो सोचते थे कि काम तो छोड़ दूंगा लेकिन वो जो टेस्टी बासमती चावल के साथ घी मिलता है वो कैसे छोड़ सकता हूँ वो नहीं छोड़ूंगा so this way keep the workers happy you feed them nice prasadam तो इसके लिए जो भी सेवक होते हैं उनको अच्छे से प्रसाद दिया जाए तो संतुष्ट रहते हैं so, so Maharaj Gaya was very careful to keep everyone satisfied. तो महाराज गए बहुत सतर्क थे कि सब प्रजा को संतुष्ट रखा जाए उनकी सेवा की जाए And Prabhupada concludes the purport by quoting the verse from Bhagavad Gita that just try to learn the truth by approaching a spiritual master. और श्री प्रभुपाद तात्पर्य के अंतिम इसमें कहते हैं कि अगर हमें तत्व को जानना है तो जो प्रगत अध्यात्मवादी है जो साधु संत है उनके शरणागत होना चाहिए Prabhupada's quoting this verse you serve the sadhus by serving giving service to the sadhus mahat sevam dwara mahur vimuktes by serving the mahatmas the great souls opens the doors to liberation Prabhupada कहते हैं कि साधु संतों की सेवा बहुत आवश्यक होती है जितनी हम सेवा करेंगे हमारे मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं so Maharaj Gaya he was serving all these souls all the souls he was getting their blessings तो महाराज गाया ऐसे महात्माओं की सेवा करते थे और उनके आशीर्वाद से उनकी प्रगति होती थी so today is the auspicious day of the appearance of a very great personality the acharya in preaching krishna consciousness in the western world shrila satchidananda bhakti vinod thakur to aaj ka din bahut पावन दिन है क्योंकि आज हमारे सबसे बड़े आचार्य प्रचारक श्री सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर इनका आविर्भाव दिवस है So Srila Bhakti Vinod Thakur is described as the seventh Goswami. Bhakti Vinod Thakur इनको seventh Goswami कहा जाता है. He was a householder. He had a he had a, a large family. तो Bhakti Vinod Thakur खुद एक गृहस्थी थे और उनके कई सारे बच्चे थे बड़ा परिवार था. His first wife died and he took a, a second wife and they had 12 children. तो पहली पहली पत्नी का देहांत होने के बाद उन्होंने दूसरा विवाह किया और उनके परिवार में 12 बच्चे थे So Srila Bhaktivinoda Thakur raised all of his children in Krishna consciousness and you can see the Gorgadarhar deities which are there in Mayapur at the Yoga Pith. They used to be in the house. So they were the deities of the wife of Bhaktivinoda Thakur. तो भक्तिविनोद ठाकुर जो है उन्होंने सारे परिवार कृष्ण भावना बना कृष्ण भावना भावित बनाया था और आज मायापुर के योगपीठ में जो गौर गदाधर विग्रह है वो भक्तिविनोद ठाकुर उनके घर के ही विग्रह है So Srila Bhaktivinoda Thakur labored greatly to establish this Krishna consciousness movement. तो ये कृष्ण भावनावृत आंदोलन को स्थापन करने का बहुत बड़ा श्रेय जो है वो भक्ति विनोद ठाकुर इनके समर्पण को और डेडिकेशन को जाता है इन the times of Bhakti Vinod Thakur it was difficult to find a copy of the Chaitanya Charitamrita Thakur Bhakti Vinod के समय इस प्रकार की अवस्था थी कि केवल चैतन्य चरितमृत की कॉपी प्राप्त करना मुश्किल हो गया था एंड इट वाज श्रील भक्ति विनोद ठाकुर who went to Vrindavan and he met many different holy men in Vrindavan and he would inquire from them, what kind of manuscripts do you have? And he found books like Upadesh Amrita. तो जब वो वृंदावन गए थे तो वहाँ पे कई बड़े बड़े संत महात्मा थे उनसे वो चर्चा करते थे उनको पूछते थे कि आपके पास कौन सी पोथी है किसने लिखी हुई है और ऐसा ढूंढते ढूंढते उनको उपदेशामृत की एक कॉपी मिली He got the Upadeshamrita from a saintly person who was living there in Vrindavan and when Bhaktivinoda saw it he was so ecstatic he thought oh this is so wonderful to be able to give such a jewel to all the devotees तो भक्ति भक्तिनाथ ठाकुर को जब वृंदावन के बाबा जियों से उनके महात्माओं से जब उपदेशामृत का एक कॉपी प्राप्त हुआ तो वो इतने खुश हो गए बोले ये तो रत्न सारे शास्त्रों में सबसे बड़ा रत्न है और सारे वैष्णव समाज को उपदेश ग्रंथ प्राप्त होना चाहिए भक्ति विनोद तो भक्ति विनोद ठाकुर जी ने भी कई सारे ग्रंथ खुद लिखे हैं जैसे नवदीप महात्म्य हो या जैव धर्म हो ऐसे कई सारे ग्रंथों की रचना उन्होंने की बड़े He didn't just write one or two songs, he wrote hundreds of songs. उन्होंने कई सारे भजन लिखे, सैकड़ों भजन की रचना की उन्होंने. Sharanagati is one of the books of songs of Srila Bhaktivinoda Thakur. शरणागति जो है ये उनके एक भजन का संग्रह है जो श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर इन्होंने लिखा है. There are six characteristics of Sharanagati. शरणागति के छह तत्व है. first of all, every, accepting everything favorable for devotional service, then rejecting everything unfavorable, knowing that only Krishna can give protection, knowing that only Krishna can maintain us, uh, having no desire separate from Krishna's desire, and always being meek and humble. तो ये शरणागति के छह तत्व है कि जो अनुकूल है उसको स्वीकार करे जो प्रतिकूल है उसको छोड़ दे और जो श्री कृष्ण रक्षा करेंगे उसमें विश्वास रखे कृष्ण के प्रति पूरी श्रद्धा रखे और आखिरी last one Maharaj meek and humble हाँ हमेशा नम्रता से और शरणागति के भाव में सेवा करें so Bhaktivinoda Thakur wrote a number of songs about each of these six qualities. और भक्ति ठाकुर ने ये हर एक शरणागति के अंग है उसके ऊपर कई सारे भजनों की रचना की है and we sing many of these songs और हम हमेशा इन सबको गाते रहते हैं टेंपल्स लाइक शुद्ध भक्त चरण रेणु शुद्ध भक्त चरण रेणु जैसे जो भजन जय राधा माधव कुंज बिहारी दिस ऑल्सो भक्त विनोद ठाकुर तो जय राधा माधव ये जो भजन रोज हम गाते हैं लेक्चर के पहले वो भी ठाकुर भक्ति विनोद जी ने लिखा हुआ है the arati song which we sing every night Srila Bhaktivinoda Thakur. जो संध्या आरती गौर आरती वो भी भक्तिविनोद ठाकुर की रचना है So we're so much in debt to Srila Bhaktivinoda Thakur. तो हम भक्तिविनोद ठाकुर के प्रति बहुत ही ज्यादा कर्जदार हैं And it was in the year 1896 which was the year of the birth of our own founder Acharya, Bhaktivedanta Swami Prabhupada, in the year 1896, Srila Bhaktivinoda Thakur was writing books and sending them to America and to Canada. तो अठारह जो हमारे शिल प्रभुपाद जी जो है उनका आविर्भाव का वर्ष है उसी वर्ष में ठाकुर भक्ति विनोद जी ने इंग्लिश में कई सारे ग्रंथ लिखे उसको अमेरिका भेजा था He wrote his, his book, The Life and Teachings of Sri Chaitanya Mahaprabhu, and he sent it to different universities around the world in the Western countries. उसी साल उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु का जीवन और शिक्षा यह ग्रंथ लिखा था और कई सारे कॉपी जो थी वो वेस्टर्न वर्ल्ड में यूनिवर्सिटीज में उन्होंने यहाँ से भेजी थी And it was Srila Bhaktivinoda Thakur who envisioned that in the future there would be people from all over the world coming to Mayapur and chanting the holy name. और भक्ति भक्ति विनोद ठाकुर जी ने सपना देखा था एक दिन आएगा जब विश्व के सारे देशों से दुनिया से लोग आएंगे मायापुर में और चैतन्य महाप्रभु का कीर्तन करेंगे so, Srila Vinod Thakur in his early life he was working in the government service and he was the, beca- he, at one point he became the magistrate in Jagannath Puri and he was overseeing the, fa- the affairs of the Jagannath Puri temple. तो अपने पूर्व जीवन में भक्ति विनोद ठाकुर गवर्नमेंट जॉब करते थे और कुछ समय के बाद वो जब मैजिस्ट्रेट बने तो उनको जगन्नाथपुरी का एडमिनिस्ट्रेशन इंचार्ज बनाया गया जो जगन्नाथपुरी मंदिर की व्यवस्था देखी जाए as the in charge of the temple he would check the accounts and he found out that the king of Puri had been taking money from the temple तो क्योंकि वो टेम्पल के इंचार्ज थे जगन्नाथपुरी के तो अकाउंट देखना भी उनका काम था तो जब अकाउंट में देखा कि बहुत बड़ा इसमें घोटाला है तो उनको ये पता चला कि मंदिर के कई सारे पैसे जो है वो राजा जो है जगन्नाथपुरी का वो लेके जा रहा है And Srila Bhaktivinoda Thakur told the king of Puri that you have to pay a fine, you have to repay all this money, you have to do service for what you've done. तो जब भक्तिविनोद ठाकुर को ने देखा तो उन्होंने राजा से कहा कि तुमने इतने सारे जो पैसे उठाए मंदिर से आपको ये फिर से देना चाहिए भगवान की सेवा में पैसों को लगाना चाहिए So that king of Puri was so upset with Bhaktivinoda Thakur that he hired a number of brahmanas to, to do a yagna to kill Bhakti Vinod Thakur. तो राजा इतना गुस्सा हो गया अपमान से इस तो उसने भक्ति विनोद ठाकुर को नष्ट करने के लिए कई सारे ब्राह्मणों को बुलाया और अपने महल में अभिचार यज्ञ काली जादव का यज्ञ करना शुरू किया और जब यज्ञ खत्म हुआ कई दिनों के बाद तो राजा का जो पुत्र था राजपुत्र एकलौता उसकी मृत्यु हो गई That shows something of the power of Srila Bhaktivinoda Thakur. ये भक्तिविनोद ठाकुर की महानता की और शक्ति का परिचय देता है He was a very, very powerful, saintly personality. तो बहुत शक्तिशाली वो संत महात्मा थे At one point, there was one man coming, one Babaji coming there in Jagannath Puri. Bhaktivinoda Thakur was residing in Jagannath Puri, and he was giving classes and lectures. And there was this one Babaji was coming to hear him. तो जगन्नाथपुरी में जब भक्तिविनोद ठाकुर प्रवचन किया करते थे तो एक विशेष बाबा जी जो थे वो हमेशा वहाँ पे आते थे और उस सत्संग में भाग लेते थे And this Babaji had started propagating his own mantra. He'd made another mantra. लेकिन ये बाबा जी जो थे उन्होंने अपना खुद का मंत्र बनाया था और उस मंत्र का प्रचार करना शुरू कर दिया समाज में And Bhaktivinoda Thakur told him that this is not right, that your mantra is not shastric. You should not propagate this adharma. तो भक्तिविनोद ठाकुर ने उन बाबा जी को कहा कि आपने इस प्रकार से अधर्म नहीं करना चाहिए जो शा- मंत्र आपने जो प्रचार करना शुरू किया है वो शास्त्रों के ऊपर आधारित नहीं है तो ये अधर्म हो जाएगा बहुत बड़ा And so this Babaji did not listen to Bhaktivinoda तो Thakur ये बाबा जी ने सुना नहीं उस बात को because he was getting followers and he wanted followers. He got more and more followers to chant his stupid mantra. <laughs> तो ये बाबा जी को बहुत सारे अंधे लोग मिलते थे जो ये मंत्र को जप करते थे उसका प्रचार करते थे और वो ये फॉलोअर चाहिए इसके लिए बाबा जी उसका प्रचार कर रहे थे And it ended up the Babaji went mad. और कुछ समय के बाद वो बाबा जी जो थे वो भ्रमित हो गए उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और पागल जैसा व्यवहार करने लगे विष्णु तो उसी समय जगन्नाथपुरी में एक बहुत बड़ा योगी रहता था और वो इस प्रकार से प्रचार करता था कि मैं विष्णु का अवतार हूँ and powers he had fire coming out from his hair. तो उसको ऐसी शक- सिद्धि प्राप्त थी कि उसके बालों से अग्नि की ज्वाला प्रकट होती थी But he was a very corrupt and degraded person. And he had, he had uh, corrupted many young women also for his sense gratification. लेकिन जो तथाकथित जो बहुत बड़ा योगी महात्मा अवतार था वो बहुत भ्रष्ट था और कई सारे स्त्रियों को फंसा के उनके साथ वो संबंध बना के उनको भ्रष्ट करता था so the British government were concerned about him and they asked Bhaktivinod Thakur to deal with it तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी बहुत हैरान हो गई थी सब चीजों से तो उन्होंने भक्तिविनोद ठाकुर कहा कि इस केस के साथ आप डील करो so Bhaktivinod Thakur went there and along with some policeman they arrested the yogi and they brought him to court तो भक्ति विनोद ठाकुर खुद गए उस योगी के आश्रम में पुलिस के साथ उसके साथ वार्तालाप करके उसको अरेस्ट किया और कोर्ट में खड़ा किया उसको and the yogi cursed Bhakti Vinod Thakur that I'm going to you're all going to die you're going to die all your family you're all going to die तो योगी गुस्से से चिल्ला के बोलने लगा कोर्ट में कि तुम भी मरोगे ठाकुर भक्ति विनोद तुम्हारा परिवार सबको मैं खत्म कर दूंगा and the yogi was fasting All the time he was in jail, he was fasting, he didn't eat anything, and he had this yoga power. And indeed, Bhaktivinoda Thakur became sick, he had a fever. तो ये योगी बहुत शक्तिशाली था जब से उसको अरेस्ट किया था और केस चल रही थी तब तक ये कुछ भी खाता नहीं था कुछ भी पीता नहीं था अपने योग शक्ति से उसने सारा खाना पीना बंद कर दिया था और उसी समय भक्तिनाथ ठाकुर बहुत बीमार पड़ गए बहुत बुखार होने लगा तेज और चकराने लगे वो and the yogi had many followers many supporters and they were his release and they were saying he is a good man he is an incarnation of God तो योगी के कई सारे फॉलोअर्स थे बहुत बड़ा फैन क्लब था तो कोर्ट के बाहर ये सब लोग धरना देते थे कि हमारे ये भगवान को छोड़ दो ये बहुत महात्मा है बहुत अच्छे व्यक्ति है उनके साथ बुरा हो रहा है उनके साथ पॉलिटिक्स हो रही है and bhakti vinod thakur was sick he was very ill they were worried he's going to die और भक्ति विनोद ठाकुर इतने तकलीफ में थे इतने पीड़ा में थे इतने दर्द में थे कि उनको लग रहा था कि अभी मेरी मृत्यु निश्चित है but Bhakti Vinod Thakur would not give up he said I am not going to give up that's man has to be punished he is a rascal तो भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा कि मैं फिर भी छोड़ूंगा नहीं मरूंगा लेकिन इसको सजा देके रहूंगा क्योंकि ये बहुत बड़ा रास्कल मूर्ख है ये so the man was found guilty and when he was found guilty then at that point then they cut off all of his long hair तो जब कोर्ट केस में उस आदमी को दोषी पाया गया उसको सजा दी गई तब जाके उसके सारे जो बड़े बड़े बाल जटाए थे वो काट दी गई now these yogis get their power by long hair तो जो योगी होते हैं उनको शक्ति मिलती है उनकी जटाओं से in Krishna consciousness we get our power by shaving our heads <laughs> हमारे इस्कॉन कृष्ण भावना में हमें शक्ति मिलती है मुंडन करने से hmm. just the opposite. You see, we're not the tantric yogis. क्योंकि हम कोई तांत्रिक योगी नहीं हम भगवान के भक्त हैं. But after they cut off that yogi's hair, they took him to prison, and when he was in prison, he drank poison, committed suicide. तो जब उसके बाल काट दिए गए, उसकी जटाएं काट दी गई, तो उसकी सारी शक्ति क्षीण हो गई और जब उसको जेल में डाल दिया गया तो वो बहुत अपमानित और लज्जित होने के बाद वो जहर खा के मर गया so cheater, और फिर समाज को पता चला कि ये तो बहुत बड़ा कपटी था इम्पोस्टर था so और ये भक्ति विनोद ठाकुर जो थे उन्होंने उसको एक्सपोज करके सजा दी भक्ति विनोद ठाकुर The Namhata preaching. He was going to village, village to village, because he was, uh, uh, we're talking about a hundred, more than a hundred years ago when he was there preaching. So it was a rural society. Most people were in the, in the villages and Bhaktivinoda Thakur would go from village to village and preach. तो भक्ति विनोद ठाकुर जब सौ साल पहले प्रचार किया करते थे उस समय ज़्यादा से ज़्यादा लोग गांव में रहा करते थे तो उन्होंने नाम हट्ट प्रचार शुरू किया हर गांव गांव में जाते थे और वहाँ पे प्रचार और सत्संग किया करते थे And he would go, the, the program would be just like our programs. They'd do kirtan, he'd preach from this Bhagavad Gita, and then they would have some prasadam for everyone. तो जैसे हम अभी सत्संग करते हैं हमारे मंदिर में इसकी शुरुआत ठाकुर भक्ति विनोद जी ने की गांव में जाते थे वहाँ पे कीर्तन किया होता था फिर वो भागवत से कथा करते थे और फिर सबके लिए प्रसाद बांटा जाता So था Bhaktivinoda Thakur set up the whole Namhata preaching, and then later on, his son, his seminal son, Bhakti Siddhanta Saraswati, he preached in the cities. और फिर ये तो नाम हट्ट की शुरुआत ठाकुर भक्ति जी ने की आगे चल के उनके पुत्र जो हुए श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती उन्होंने प्रचार प्रचार को और बढ़ा के आगे लेके गए and later on then Bhaktivedanta Swami came and he preached all over the world और भक्ति सिद्धांत महाराज के बाद उनके शिष्य हुए श्रील प्रभुपाद जी जिन्होंने पूरे विश्व भर में इस नाम हट्ट सत्संग का स्थापना की so you see how the Krishna consciousness movement had its roots from Srila Bhaktivinoda Thakur. तो हमें पता होना चाहिए किस प्रकार से हमारा जो कृष्ण भावनामृत कौन का आंदोलन है उसके जड़े जो है वो ठाकुर भक्ति विनोद जी से जुड़े हुए हैं so today is very very auspicious very special day we certainly want to टे pray to Srila Bhaktivinoda Thakur please bless us that we can continue and somehow advance in Krishna consciousness तो आज के इस पावन दिन के ऊपर हमें भक्ति विनोद ठाकुर जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि वो हमें आशीर्वाद दे ताकि हम कृष्ण भावना अमृत में बने रहे उसका अभ्यास करें और आगे बढ़ते रहें We offer our obeisances to Srila Bhaktivinoda Thakur. Namo Bhaktivinodaya Satchidananda Namane Gora Shakti Swarupaya Rupanuga Varayate. In this way we glorify Srila Bhaktivinoda Thakur that he is uh, Gora Shakti. He's empowered with the energy of Sri Chaitanya Mahaprabhu. And at the same time, he Rupanuga. He's a strict follower of Srila Rupa Goswami. तो आज हम उनकी वंदना करते हैं श्लोक के अनुसार वो गौर शक्ति है चैतन्य महाप्रभु की शक्ति अवतार है शिल भक्तिनाथ ठाकुर और केवल इतना ही नहीं लेकिन वो रूपानुग रूपारायत थे जितने भी रूप गोस्वामी के अनुयायी है उनमें बहुत ही प्रामाणिक और निष्ठावान अनुयायी है रूप गोस्वामी के okay Hare Krishna Hare Krishna any questions किसी से कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं There's one little pastime, a little th- story about Bhaktivinoda Thakur I heard. It tells about how Bhaktivinoda Thakur, as a young man, he got a job and he was working in a store. He was like an assistant in the store. And it happened that one of the customers somehow, a mistake was made. And Bhaktivinoda Thakur gave less change than what he should have given. तो एक बार का बात है जब भक्तिविनोद ठाकुर अपने जीवन की शुरुआत कर रहे थे तो वो एक नौकरी करते थे एक दुकान में और वो दुकान में असिस्टेंट थे मालिक के साथ वो काम करते थे और एक दिन एक व्यक्ति आया और उसने गलती से हिसाब में गड़बड़ होके वो पैसा भक्तिविनोद ठाकुर को दे दिया so when bhaktivinoda thakur realized he'd made this mistake he went after the man to give him the money to return it to him tell him I made a mistake I am sorry तो भक्ति विनोद ठाकुर के पास जब ज्यादा पैसा आ गया तो वो हिसाब करने का पता चला कि वो जो ग्राहक ग्राहक आया था वो गलती से पैसा लेके गया है तो वापस उस ढूंढे हुए ग्राहक के पास गए उसके घर पे गए और जो एक्स्ट्रा पैसा दिया था वो वापस उनको कर दिया उन्होंने And when the shopkeeper, the one who owned the shop, heard that Bhaktivinoda had done this, he told him, he said, you know, you shouldn't work in a shop. <laughs> और जब ये मालिक को पता चल गया कि भक्तिनाथ ठाकुर जी ने जो एक्स्ट्रा पैसा था वो वापस जाके ग्राहक के घर में दे के आए तो उसने कहा कि तुम इस शॉप में इस मेरे दुकान में काम करने के लायक नहीं हो You're too honest. आप बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट है <laughs> So this is something, you can understand something of the nature of Srila Bhaktivinoda Thakur. और इससे हमें भक्ति विनोद ठाकुर जी का स्वभाव जो है उसका उसके बारे में पता चलता है हम्म। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हिजुल ने भक्ति विग्रह विनाशक नरसिंह स्वामी महाराज की श्री सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर महाशय की श्री प्रभुपाद की जय तो अभी यहाँ पे पुष्पांजलि होगी तो सारे भक्तों से अनुरोध है कि हम श्री भक्ति विनोद ठाकुर के यहाँ पे अपना मुख कर लें और उनको भोग दिखाएंगे और पुष्पांजलि होगी महाराज तो पहले हम भजन गाएंगे महाराज जी जो है यहाँ पे भक्तिनाथ ठाकुर जी के भजन गाएंगे तब तक भोग दिखाया जाएगा और उसके बाद पुष्पांजलि और आरती होगी हरे कृष्ण ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर हे दसे न करे দাসে করু করি দিয়া পদ ছায়া সদহে আমায় তোমার চরণ ধরি দিয়া পদ ছায়া সদহে আমায় তোমার চরণ ধরি छाया बेगदो में छय दोष शोधि জয় গুণ দেহ দাসে ছায়া বেগদমে ছায়া দশা সধি ছায়া গুণা দেহ দাসে छय सतसंग देहो हे आमारे बसे संगे रे छय सतसंग देहो हे आमारे बसे से संगेरा से एका के आमा नहीं पाया बाला हरि नाम संकीर्तने একাকে আমার নাহি পায়া বলা হরি নাম সংকীর্তনে তুমি কৃপা করে সদা বিন্দু দিয়া देहो कृष्ण नाम धने तुम्हें कृपा करे तुम्हें कृपा करे सदा बिंदु दिया દેહ કૃષ્ણ નામ ધની કૃષ્ણ સે તોમાર કૃષ્ણ દીતે પાર તોમાર શકતિયા છે কৃষ্ণ সে তোমার কৃষ্ণ দিতে পার তোমার শক্তি আছে আমি তো কঙ্গাল আমি তো কঙ্গাল কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ধাই তব পাছে পাছে আমি তো গঙ্গা কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ধাই তব পাছে পাছে ওহে বৈষ্ণব ঠাকুরা দয়ার সাগর হৃদয় করুণ করি दियापदछाया दियापदछाया सुदहे আমায় তোমার চরণ ধরিয়ে वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय प्रभु पदा जय प्रभु पदा प्रभु पदा जय प्रभु पदा श्री सच्चिदानंद भक्तिनोद ठाकुर महाशय की गुरुदेव कृपा बिंदु दिया गुरुदेव से तृणापेक्षतिः